Bonpreu.cat, tv3.cat, rac.cat. Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat. Google.cat, nesle.cat, YouTube.cat. Els de fora, també. Registra el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.